на Авиторы. Житель Омска продает автомобиль, который работает на дровах, продающая страница. Авитору Омск автомобили с пробегом Москвич 2141-2013-467 То есть экологически чистый автомобиль, мечта каждого европейца. Кроме дров, в эту печку можно загружать солому, сухой навоз, опилки, шишки, другими словами, все, что валяется под ногами и может гореть. Заправленной печки хватает на 120 километров пути. Если принять, что еловые шишки и навоз много не стоят, экономия примерно 400 рублей на 120 километров пути. Именно столько уходит бензина на такое расстояние. Но дело не в экологии или личной экономии. Как сообщил изобретатель местным журналистам, это не первый его автомобиль на дровах один он уже продал, и собирается доводить до ума еще один другой автомобиль, чтобы тоже его продать. Чем не бизнес для сельской местности? Пусть машинка не новая, но для провинции в самый раз. Куда-то съездить, что-то привезти, для этого не нужно покупать какую-нибудь иномарку или новую ладу. Житель Донецка придумал еще более эстетичную модель автомобиля, которая может ездить как на дровах, так и на древесном угле. У нее вся печная конструкция помещается в багажнике, так что торчащая из багажника печка не шагает шокирует окружающих, причем, сделал он это за два дня. Собираются начать и скутеры переделывать. Стоить это будет для скутера всего 20 гривен, 60-80 рублей по-нашему. По-моему, спрос на такой транспорт в период санкций, рецессии и падения рубля будет только расти. Все, что помогает людям экономить, делает нас богаче. Придумайте для людей способ экономить на бензине, отоплении, воде, электроэнергии, и вам даже на рекламу тратиться не надо будет. Вас сами найдут дадут, сами заплатят, да еще поблагодарят. На страничку умельца из Омска в день заходит не менее 100 посетителей, а за две недели его автомобиль с печкой просмотрели 7400 раз. Yes. По телевизору недавно рассказывали про одного человека, который помогал бизнесменам экономить на налогах, придумывал схемы, уменьшающие налоговое бремя на фирмы. Очень богатым стал человек.